қазақстан халқына адал қызмет етуге қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін иә ринат бауырым егерде сен анда алланың алдында айтып тұрған сөзің иә мынау қасиетті ораза айында айтып тұрсаң онда сен мына ата заңды өзгертуге тиіссің иә жер мәселесі егер де сен депутат болып қолыңнан келетін болса тікелей ә, қасым жомарт тоқаевқа жаз жерді түгелдей қазақстан республикасының бойынша жерді түгелдей мемлекетке қайыру керек түгел түгел мемлекетке қайырылу керек ал Ренат мырза алланың алдында ант етіп ә, алланың алдында ораза айында сен осындай қазақтың алдында бүкіл қазақтың алдында сен сондай ант беріп тұрсаң осы мәселені көтер мынау тендерде тендер деген бәленің көзін құрт жер сатылмайды жер ешкімге сатылмайды жерді саудалауға болмайды біз жер саудалайтын америка емеспіз басқа ұлт емеспіз біз қазақ халқымыз мынау жерді жекеменшіктің бәрін түгелдей мемлекетке қайыру керек мемлекет өзі басқару керек ә, э, шекараны мықтылап тұрып шегелеу керек ал енді орыс ойына келгенін істеп жатыр қазақстанда ринат мырза біздің тіліміз қазақ тілі тіліміз ана тілі ол қазақ тілі ринат мырза сен депутат болғаннан кейін осы мәселенің бәрін қорықпай көтер сенің артыңда халқың бар сен осы мәселені көтер қазақ тілін білмейсің бе директор болуға болмайды депутат болуға болмайды сенат болуға болмайды әкім әкімшілікте отыруға болмайды әкім болуға болмайды орыс болсын қазақ болсын басқа ұлт болсын егер де қазақ тілін білмейтін болса ол әкім бола алмайды ол министр бола алмайды міне сен осындай мәселені көтер ең бірінші мәселе қазақстанда ол біздің ана тіліміз екінші мәселе мына жер сату деген бәленің бәрін доғару керек мынау сатылып кеткен жердің бәрін түгелдей қайыру керек мемлекетке қайыру керек егер де президент осы біздің қазақстандағы 19 облысты басқара алмайтын болса халқын басқара алмайтын болса онда анда елбасылық орынды босату керек ринат мырза сен халқың үшін туылған жігіт болсаң осы мәселенің бәрін көтеруің керек ринат мырза анау петропавлды көрдің бе орыстар қалай шуым шығарып жатыр ол петропавлдың атын қызылжар деп өзгертпей орыстар тынышталмайды бәрін қазақы қазақы бәрін түгел ауыл аймақ облыстың бәрін қазақша атауларын өзіне қайыру керек павлодарды сарыарқа деп айту керек сарыарқаның төсінде жатырмыз павлодар сарыарқа болу керек сарыарқадан басқа павлодар облысына ат жоқ кереку деген ол кереку дейді біреулер кераковка дейді біреулер моряковка дейді соныменен оның аты быт шыт оның тарихын да білмейді қазақтар қайдан шыққан. міне осыны сен мәселені егерде жігіт болатын болсаң Э, осы ораза айында ант етсең осының бәрін сен президенттің алдында көтер депутаттардың алдында көтер жер сатылмайды жер сатылмайды жер деген ол алланың берген бізге сыйы міне алланың сыйы қазаққа берген ол сатылмайды мына тендер дегеннің көзін құрту керек мына тендердің ә, тендердің кеселі қазаққа өте жаман тиіп жатыр жекеменшіктің ә, несі өте тиіп жатыр қазаққа мына депутат мырзалардың ақшасын ә, мына ақыларын төмендету керек ә, мен көрер едім оларды егерде жүз елу мың айлық алатын болса мынау жекеменшік дегенді тоқтату керек жекеменшікті тоқтатпай мына базарымыз да оңбайды өйткені дүкеннің бәрі мемлекетке қаралмай жекеменшіктен алмай бұның бәрі оңбайды иә қазақстанымыз біз оңбаймыз өйткені қазір сауда саттықтың бәрі жекеменшікке беріп қойған оны нұрсұлтан әбішұлы назарбаев атеист деген қазақты ырылдатып ит сияқты таластырып бұл назарбаевтың бізге 30 жылдың ішінде әкеп берген қасіреті қазақтың бойынан қазір тарамай жүр ә, қазақты біріншіден тәрбиеледі ұрлық істеуменен қазақстанның анау жоғарыда отырған көкелеріміздің бәрі қаншасы сотталды қаншасы ақшаның бәрін шетелге аударып жіберді қаншамасы міне қазір бәрін тығып отыр соның бәрін біз көріп біліп отырмыз мына журналистер оның бәрін біреуінде айтпайды журналистердің ойында ойын күлкі олар ғана мың бір түнде неше түрлі әртістерді көрсетсе неше түрлі анау ә, сапасы жоқ кинодағы актрисаларды актерларды көрсетсе оларға сол қызық соған мәз міне біздің азып тозып баратқанымыз ал енді мынау ә, депутат мырза иә депутат болыпсың ринат бауырым баяғыда ә, қазақ айтушы еді анық қазақ қазақ емес анық қазақ домбыра деп домбыраң қайда домбыраңдан дағы ә, көкірегіңе таққан значок айырбастадың бастадың ба сен депутат емес сен ақын едің ғой ал енді сен ақындықты тастап мынау депутат болған екенсің сен осы мәселенің бәрін көтер міне шарықтап баратқан бағаны тоқтат арамызда қазақтың арасында сен сияқты біреу шығу керек тепсе темір үзетіндей жігіттер шығу керек қазақ ояну керек қазақ оянбай қазақ айтады ғой бұға берсең сұға береді дейді міне біз бұға беретін болсақ олар бізге сұға береді міне осы мәселенің бәрін көтеріңдер мен осы шырылдап мына абзал ініме өнбей айтып отырамын өнбей айтып отырамын абзал інім жіберіп отырады халқына мен как будто мынау жолдау жолдағандай мен халқыма сөйтіп сөйлеп отырмын ал енді жекеменшіктің арты міне ә, жекеменшік деген нәрсенің бәрін біз көріп отырмыз павлодар облысы бақауовтікі дейді ә, өскемен облысы даниал ахметовтікі дейді бұл не деген сұмдық бұл не деген сұмдық бұл ә бұл не деген сұмдық бұл не, не деген ә, басқындық бұл неге осылай ә, іштен шыққан жау жаман деген мақал оралады бізге ә бізде неге мына ішіміз іріп шіріп жатыр ол өйткені іріп шіретіндей бар назарбаевтың заңы назарбаевтың айтып кеткені назарбаевтың үйретіп кеткені назарбаевтың өз халқыңды өзің тона деп үйретіп кеткені міне көрдіңдер ма абзал бауырым жарияға жар сал оян қазақ деп оят қазақты мынау не деген сұмдық мынау бүгін ғана журналистер айтып жатыр әні мәз болып бір шүйін сұрағандай айтып жатыр ойбай жанармай қымбаттайды екен деп не деген сұмдық бұл не деген сұмдық не деген бұл айуандық бұл не деген айуандық бұл а не деген сұмдық бұл мынау э, қасым жомарт тоқаев мынау ораза айында иә ораза айында басқа ай емес ораза айында иә жарайды қазақ көтерілмесін деп мына ораза айында міне ә, жаңағы ә, э, депутаттар сайладық сонымен бәрі қазақтың бәрі үндемей қалды ә, сонымен бір екі жерде жаңа шулады мұғалімдер осындай іске барыпты ә, аманат осындай болыпты дегеннің бәрі міне қазір соның бәрі мынау ұялмай қызармай ә, ораза айында ә, біздің елбасымыз ә, қасым жомарт тоқаев мақтап ә, сөйтіп хабарлап отыр не деген сұмдық мынау бүткіл халықтың алдында өтірік айту деген бұл не деген сұмдық бұл не деген айуандық бұл не деген намысы жоқ не деген бұл қазақ а ойбай сайлау күшті өтті сөйтті бүйтті деп не деген сұмдық бұл ей баяғы жартас сол жартас ауру қалса да әдет қалмайды міне анау министрдің бәрін ауыстыра береді ауыстыра береді ауыстыра береді бұл не деген сондық бұл ә? бұл не деген басқандық бұл ей қазағым ояныңдар міне қазақ оянбай бұлар біздің басымызға шыға береді ал жақсы бауырым қайырлы түн жақсы жатып жайлы тұр ораза қабыл болсын бауырым